डीजे जेपी की ओर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं happy new year happy new year happy new year happy new year Speaker check. Allah আঙ্গর খাবারের মধ্যে அடைந்தத ஆமீன் बांध के कुत्तों की फौज में भर्ती करवा दूंगा अपने भड़ुआ से कह दो कि हथियार फेंक जरा भी हरकत की तो चिथड़े उड़ा दूंगा I'm the royal Ready on the money now.